Dando vueltas sin parar Cosas horribles en maíz Matando sin piedad mi ser No sé qué hacer Y ya no quiero estar uh, No soy el mismo Y siento el viento de ayer uh. sol Suena el fono y no despierto Viernes otra vez You un